Voilà euh, bandeko balandi kati kapesa television esengo eza so makasi euh, kokutana na bino lisusu lelo mpona kopresente bino émission na bino bolinga kolanda mingi découverte découverte eza émission moko oyo bozosepela nango je crois états-unis tombe parce que euh, euh, découverte eh, na émission kitoko eh, conçu eh, produit eh, conception ya première dame euh, mwasi oyo ayebi kolamba mwasi oyo ayebi stratégie ya oyo etali bilei eh, ya bayi mboka ya bakongole oyo baza na mboka ya états-unis baa na mboka ya france ya canada eh, c'est mama kati kapesa ah, donc euh, motema ya sommet kapesa mama nanete kapesa eh, donc ye nde lokola maîtrisa makambo etali ya kolamba mpe kolia mpo na kopesa bino kaka vitamini koyebisa bino keo te toza na mboka mondele ma esengeli tozongaka na mwa mboka toliaka oyo ezali naturel toliaka oyo ezali bio nde azwaki likanisi ya kosala emission oyo découverte voilà nous sommes là euh, na Jonas euh, Munganga le réalisateur du Saint-Esprit benga ye bongo euh, papa Lisu Ndambu papa Lisu Ndambu ça veut dire Yesu akangi lisu moko po azwa prise erataka te voilà nous sommes avec lui celui qui detient l'appareil et camera merci à fils Okungu hein, les pesus ba to benge na Montréal les réseaux des esprits voilà ya lelo eza spécial nde na bisaka bino découverte lelo eza spécial parce que doye ko découvrir toye tolakisa bino eh, bandeko na biso bandeko na biso baluba eta Eh les les les les luba viva en etats unis d'amerique euh, bandeko na biso ah, ba baluba pe kaka balia yango pe kaka te eh, bandeko na tu balia yango pe biko ebele eliaka yango mais bato oyo baliaka yango mpenza mwa mito yeba wana mwa kashe wana ya nde bandeko na biso baluba donc euh, euh, bana babetiwa kasai eta me na beta pe chiluba voilà les spécial pourquoi parce que Tokoti eh na tradi eluba oyo tozolakisa bango ndenge nini balambaka ndakala donc ndakala ba swahili mpe baliaka yango eh, ndakala eh, bon, en fait ngai naobenga yango ndakala mpo nayebi wana kombo wana ya ndakala mais eh, motu invité na biso oyo azosalela biso makusa wana nde akobenga wana bakombo wana nyonso yango nabi sabone déjà donc yo ono sabona te Luka osabone rapidement na kati kapesa television po oyeba ndenge nini basalaka ndakala donc lelo aosala biso ndakala bon je sais pas soki aosangisango na nini to amoka ndakala ya pamba nde na Jonas Munganga tokopusana po tobanda lisolo na invite na biso voilà mama bote na yo bonjour. Bonjour papa. Boni sante. Naza bien. Lelo toye ko surprendre yo ndenge ozo lambela biso ndenge ozo salela biso oyo ezali bongo ndakala nayebi te nga na bengi yango ndakala a part ndakala eza na kombo mosusu? Bon ndakala aza na ba kombo ebele mais ndakala aza kombo moko oyo d'origine awuta na bas congo na bas congo nde ba bengi ye ndakala mais lokola ezalaka ba sortes ebele oyo nazo sala ba bengaka ngo shobichwa na swahili azalaka lokola bikebuka mais aza bikebuka te bikebuka aza mbisi moko ba gumbaka ye azalaka lokola musuni. Azalaka lokola musuni aliamaka pe na nionso yango lelo toponaki tolamba ndakala na biso oyo babengi shobichwa tokolamba ye ya pamba te tokosangisa ye na matembele na biso po lokola azalaka mua makasi soki tolobi tosala yango ya pamba mutu mususu akokoka kotafuna ye te yango tokotisaka ye na mua matembele na mwa ndunda po tango mutu azolia mwa pete ya ndunda wana na ye ezo balana donc voila un peu. Donc omoni na première etape oyo première etape ozo sala oyo ozo sala nini? Bon nazo pona nazo separe shobichwa na ngai na mitu po na kati ya mitu ezalaka na mabele mabanga. Mingi mingi na ba kati awa ezalaka na mabanga okoki kotika yango boye tango olambi mutu akoki kotafuna alobi mabele ezali nzoka mabele eza te eza kaka mutu ya ndakala na biso tobengi shobichwa maintenant Eeh tozo longola yango pe nazo pona pe parce que en dehors ya mitu na biso na kati kati tozalaka na oyo ba bengaka biloko ya bololo nde nazo longola pour que esala bololo te merci. Wana première partie hein. Après euh, soki osilisi awa nde directement otie na moto ou bien osala suni? Te, soki omoni mopanzi na ngai naza na nzungu na ngai natie pembeni oyo nazolongola ntango nazolongola nazotia na mai après kobongisa ye boye nazui ye natie ye na mayi pour que azua akota mayi alemba le temps nakende kopelisaka moto na ngai po natia ye na moto. Voilà je crois Jonas Munganga tokotikela ye temps na mama comme ça ameka kozuela biso ba etape par etape wana mère Hum abanda ko expliquer biso kaka awa etape oyo tokomi boye awa etape oyo tokomi boye voilà euh, le temps to euh, tikele mwa temps ye nde moto akopesa biso ba detail nyonso voilà katika pesa tv katika pesa service traiteur chef katika pesa na etats-unis yesae katika pesa tv Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis.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 Cathy Kapesa Aigle. toujours service traiteur à qualité tokos pour toutes vos réservations contactez maman Katika kapesa pour vos cérémonies Réception, manifestation, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Capessa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Voilà je crois towuti kolanda ba etape nioso tu oyo eleki yango tozosenga na mama soki okoki komeka ko explique biso tomonaki obandaki na première etape okomi ti tomoni biloko eza na moto oko banda explique biso obandaki na nini osimbi nini ba epices nini otie na kati po biloko ekoma na etape oyo ekomi. Merci beaucoup Nde ka bomonaki, nabandaki na kopona d'abord ndakala na nga oyo babengi show bichwa na na swahili euh après kopona yango bon nayebi yango te na langue mosusu hein mais na bangala babengaka yango euh Mboma je pense soki nabosani te alors après avoir kopona ndakala na nga natiaki na mayi après nabandi kosala ba epices na nga nasokoli ndembi na ngai nasilisi natie ail na nga na mayi de façon que ail na nga soki nasali yango na maboko souvent ezokisaka Soki osali yango na maboko, bato mosusu bazalaka manzaka pete, ezalaka malamu te, ezalaka ezokisaka. Yango ngai nazuaka natiaka nanu na mayi elembi après na bandi kolongola ba poso ya ail na ngai. Ntango nasilisi, nde nabandi kokata. Nakati matembele na ngai, nakati ba epices na ngai nyonso, ndembi, celerie, matungulu, poivron, Na age na nga wana nde na tuti. Na lingaki ko kata ngo te pona nini parce que soki okati ail abimisaka penza arome na ye te. Yango na preferaka ko tuta po arome ya ail wana ebima. Après ko sala biloko na nga nionso na tiaki mafuta na moto. Après ko tia mafuta na moto na zeli. E kalingama, mafuta ya mbila e bimisa mwa solo, solo ya mafuta ya mbila wana e bima, après na yaki ko tia huile na nga, na ye ko tia matembele, na tie matembele, na tie ba epices na nga nionso, na ye ko zua ndakala na nga, na tie oyo ndakala ba bengi na kombo ya psho bitwa, donc ba ngala ba bengi yango Mbola donc mbola nde yango ba bengi na na bangala na ba ndeko na biso ya lisala bon na bandundu lokola ezalaka na yango pe pauvre ba bengaka kaka ndakala Eh, azali mutu bon aza mutu ya bikolo ebele mais ayebi mpe mwa kibandundu ndambo akomela biso soki ndakala na bandundu babenga yango nini voilà ok esala eh, nga mpe kutu bien prochainement nayebi ke ntango oya kotindela nga na kikongo bandeko mpe bayebi na langue mosusu bakotindela ngai mpe peut-être bakotindela ye mama kati de façon que mbala ya nsima totanga yango na minoko nyonso eh, donc euh, après kosilisa nde nayaki kotuta Tomates na nga na silisi na sangisi na etape ya suka na tie na moto na kalingi matembele na ba epices nionso na shobichwa na ngai nionso na kalingi ensemble na suka na ngo na tie mua mayi mukie Mua mungua pona mua elengi merci beaucoup. Voilà merci maman to comprendre bino nioso est ce que ndakala cobi cua mbola nde olobi bongo est ce que il faut elamama kaka na matembele ensemble ndenge olambi bongo to ekoki pe koliamama nango a part? Bon. Balambaka yango na ba sortes nionso. Ndakala okoki kolamba yango ya pamba otie kaka tomate, otie tomate na ba epices na yo nionso, olambi yango à part. Tout comme pe okoki kolamba yango na kati ya biloko, matembele, ngayi ngayi, pondu, donc na ba legumes nionso okoki pe kolamba ndakala na yo. Soki aza na mwa cube na ye asalelaka mwa cube na ye akoki kotia cube mais nga lokola na lingaka penza ba cube wana te na preferaka kosalela naturel mwa tangawisi na nga mwa mungwa na nga mwa litungulu na nga mwa ndembi na nga na zongaka beaucoup plus na bokoko pona kobebisa sante te po lelo oyo na ba cube Ezo bendela biso ba maladi ebele yango pona ko evite nga na salelaka na nga ba epice naturel mais sa depend ya mutu na mutu oyo amoni ke akoki kotia cube n'importe quel cube soki amoni akotia marinade soki amoni akotia ya ya poisson soki pe amoni akotia cube ya top eza nango kaka ye mais alambamaka na ye na ndenge nionso. Voilà soki mbala sima ndenge tozo goûter na kala lelo mbala sima specialité na yo soki mbala sima koya kolia to kolamba tokoya kosala lisusu nini okolakisa biso bandeko nini bon mbala sima oyo nyonso bokoluka na sala na kolamba soki bolingi tosala mayebo oyo basangisa na, na mbika tokoki mpe kosala yango mwa mayebo, mwa mbika, mwa poisson, mwa mbinzo na biso tolambi pona kolakisa mokili mobimba repas na biso ndenge nini ezalaka. Donc biloko na biso tokoki kolamba yango na ba manières ebele. Soki pe bolingi mbala ya sima wana tango bokoya nde boko decouvrir kaka biloko yango sur place. Voilà moi liloba suka pona ba ndeko oyo bazo tala yo ba ndeko bazuami libanda ya mboka hein po Cathy Kapesa ezuami bongo na Etats Unis d'Amerique moi ba liloba suka epa ba ndeko bazo tala oyo ba swahili ba ndeko luba ba ndeko oyo bazali libanda ya mboka oyo ba lingaka kolia kaka ki Congo mais aza naye libanda ya mboka moi conseil nini oko pesa bango est ce que basalaka mabe ndenge ba lingaka kolia Congo to basalaka malamu? Bon eza malamu mingi kolia bio parce que lelo na biloko na biso ya ba engrais chimie ezo bebisa nzoto mais na ko encourager kaka ba ndeko na biso baza libanda ya mboka ya kolia bio du bio construit le corps du bio ezo pesa biso susu makasi tango ozo lia biloko oyo ya mboka oyo ba sangisa te batia eloko moko te. Ee, kolya biloko ya bokoko ezalaka malamu. Bampangi na beto, bangwashi ya Bandundu, ya Bas-Congo, kudya bima ya buala, yo kevandaka na, yo kevandaka kitoko samu na ko construire nitu. Ee, c'est un peu ça, c'est ce que je peux dire. Voilà, merci maman. Merci. Salutations epa ba ndeko ba awa na poto, soki connaissance ezali na poto mua mbote. Euh, mbote na bandeko nyonso bana na poto euh, bana na nga davina divine david euh, napesi bino mbote ebele ma grande sœur nadine makwela euh, mwa mbote ya tro na madame na nga beni sumbu napesi ye basalamu na dudu kifa jefte l'apôtre ya le germe na pesi ye pe mbote na baninga na nga ba ndeko na nga ba oyo nionso baza libanda euh, mbote mingi bipayi banso bozuami famille sumbu delta sumbu jurel sumbu seti sumbu tony sumbu na pesi bino ba salam nkolo apambola bino. Pona katika pesa television ba ndeko ba s'abonner. Eh, mpo na mama Kati napesi ye kaka baencouragement akende liboso. Eh, nasengi na bandeko nyonso bosabone na chaîne ya mama na biso Kati Kapesa nde bisika boko decouvrir biloko na biso ya bokoko. Biloko na biso ya bokoko nde boko decouvrir biloko na biso nionso lolenge nini tolambaka po mindele pe bayeba que to bango pe bakota pe na culture na biso mais soki bino bo s'abonner te eza mua pasi po mindele pe bakota na culture yango donc nasengi bo s'abonner. na chaine ya maman cathy longue vie à vous maman eh, nkolo apambola bino musala malamu na libota mobimba merci. Okotia pe mwa eh, misi est ce que misi le ko lamwa pe na fumbwa na mwa eh, bitoto basangisi lemwaka pe misili balamba yango kaka na mwamba ekotaka ndunda te ekotaka eloko mosusu te apart na bambisi nyonso voilà. okoki kolambela misili voilà merci je crois Euh, tokomi eh, na suka ya emission na biso merci na jonas euh, munganga onésime oyo asungaki biso na prise de vie merci na jo fils euh, okungu hein, donc euh, pour na réalisation eh, montage pe ya kitoko ya belema et pourquoi pas na le numéro 0000 ya katika pesa télévision la mama mama sociale mama bonheur moto asali keno asunga mindele bakoma kolia bio, asala ke nao mindele bakoma koyoka, batosa, basepela na oyo ezali biloko na biso pas pas seulement mindele mais ba congolais oyo bazovanda libanda ya mboka bazonga na bokoko balia oyo ezali bio. Merci mama Cathy Kapesa mpo na initiative, pourquoi pas na sommet Kapesa eh, le sommet Kapesa donc papa moko bion eh, Nanette Kapesa yaya moko mwana moko ya mwasi ya bion mm, et ça la makambo ya là je pense directement à celui qu'on appelle Gellor King Mikunji et pourquoi pas Frank Fumo. Hein. je, vais oublier Alpha Mayele hein. Alpha Sumbo, donc euh, euh vraiment plein de bonnes choses et pourquoi pas à tous ceux qui me comptent là, je vois Nde ya finette oyo la je vois Adriana la je vois il sort beaucoup vous êtes là nombreux pour nous suivre et pour Continuez toujours à s'abonner, abonnez-vous dans Katika Pesa Télévision pour vous spécialité. Donc, au yes sous mbala sima, aux andakala. Donc, quand vous continuez, tambola toi samino, commandez ni basalaka, nde balambaka kuanga, nini kuanga awa elamamaka, Tokoyela bino ba formule ya sika ba biloko eza ebele oyo toko faire decouvrir bino awa na mboka na biso bo s'abonner kaka bo s'abonner bo commenter bo aimer en tout cas ekosala biso malamu makasi yo pe oza na posa toya pe epa na yo oza pe specialiste na yo ebike yo olambaka bien oza specialiste osalaka eloko no moko ya bien oza na restaurant na yo otumbaka appel nous Appelle nous appelle nous tokoya wana po tosala musala ya malamu merci eh, botikala malamu esili te tolia Shirazi Munganga tozolia tozolia biloko balambe biso ndakala na eh, matembele eh, nabosani kombo na ka siko mbola eh, na swahili nabosani chobi chobicho donc tozolia yango eh, bientôt là merci eh, Jonas Munganga eh, tokutani na prochain numéro bye